Здравствуйте, меня зовут Наталья, я из города Москва, работаю в клинике «Петровские ворота». Только что закончился курс Виталия Поволоцкого. Эмоции, конечно, зашкаливают, очень позитивный курс, быстро прошел, прям искрометно. Столько было юмора, веселья, активная была очень группа. Всем, кто ищет варианты, как вести эм, консультации, э, быть увереннее в себе, рекомендуем этот для посещения. Много ответов на вопросы. Те, кто стесняется называть большие суммы по лечению, либо не знает, как а, пациенту а, донести, что необходимо дополнительное лечение, все эти вопросы отвечают здесь в детали.